I'm going to ask you 10 questions and you need to reply as fast as you can. Are you ready? Thank you for the questions. I'm from Greece. I'm a medical doctor. Few minutes. Seven. Calimera. Only one. My family. Assistance. In a tent. It's a family. Voy a hacerte 10 preguntas y tienes que responder lo más rápido posible. ¿Estás preparado? Preparado. De Barcelona, de Lloret de Mar. Eh, emergencias humanitarias y negociaciones con grupos armados y coordinación. Em, en general, 24 horas es el tiempo que nos dan para decidir si, si, nos eh, desplegan o no en una emergencia. Siete. Eh, buen día. Una. Mi hija. escuchar. En mi primera misión en África, en Darfur, en Sudán, el sitio donde estuve durmiendo unos meses era realmente <laughs> terrible. compañerismo. Je vais te poser 10 questions. Il faut que tu répondes le plus vite possible. es prête Vas-y. De Suisse. La résilience. 10 minutes. Ah. 8. Euh, Halas. Le café 2. Euh, ma famille. Humanitaire. Hmm. bonne question. Je n'ai pas dormi dans, dans des endroits très très étranges. Uh, people